Приветствую, друзья! С вами Ян Белый. Я опять нахожусь в своем кабинете и перехожу из кабинета в кабинете Терафонда на свой wallet кошелек. Нажимаем. Смотрим. В данный момент мы видим, 169 USDH. Нажимаем конверт. Вписываем сумму. и нажимаем конверт. обновляем страничку и видим что появилось на счету 81 Сентера Коин. Продолжаем работать. Переходим в Terra Program. и вписываем ту сумму, которую мы хотим инвестировать в синтерокоинах. Нажимаем «Инвест». Дальше мы переходим в кабинете в мой кошелек. И видим, что сумма 81 коин перечислена. И она начала работать. То есть мы видим, что на, счету на балансе сейчас появилась.